Bine ați venit la episodul uh, 4 din uh, Paper Splige Și astăzi am să facem încă câteva zile minunate Hai să începem, nu mai știu unde am fost ultima oară One, two, can apart, family, John, pula mea În fine, nu mai știu de când am noi jucat chestia asta um, Jobs few becoming fewer Ok, nenea, m-am prins, m-am prins A găsit un pixie ăsta magic care tot sare prin camera, habar nu am ce are Voi păi pune chestia asta deoparte ca să fiu sigur Ok, noiembrie. Aha, trebuie de intrare record the valid walk, pase. Așa facem, șef. Intră înăuntru. Iubire multă de la mine, doamna. Uie, doamnă. Oh, oh my fucking god. Oh my... Remain a couple mounts. Oh, unde pot să ajung așa. Ok, remain a couple mounts. Să <clears throat> A uh, couple mounts, așa. Oh, cum putem verifica cu spacebar-ul. În sfârșit merge cu spacebar-ul. Vedeți? Asta merge? Nu, doar Fedorul, ok. Andreea, Andreea, Andreea, Andreea, uh, Field Sport, ah, n-am cum să verific chestia aia, nu? Asta pot să verific, presupun. Eu work, to mounts, a zis chestia asta, hai să vedem dacă astea au, astea au matching data, expiră, matching data, e femeie, Yurko City, a, aveam foaia aia pe telefon, băga mea și pula, în fine, uh, ar trebui să fie ok, nu? Am ceva are verificat. Hai să-i dăm așa să vedem dacă... Ui, ok. Fata e cu, cu orașul nu m-a ajutat decât foarte puțin. A? Uite bă, nu mi-era working pass, ok. Mulțumesc, Tanti. Purpose of the trip! Haide, bagă! Plan to work, duration of stay. I remain for half a year. Să-mi bag pula în tine, de asta lucrez. Mai e și curvă, păi lucrez jumătate de an ca curvă, să-mi bag pula în tine. O, mă, făgă, la propriu. Dacă mi aș pula în tine. Ok, ești Alexandra Strorcovici. Torciția Food E Food Service, e curvă! O, mă, făgă. 6 mounts înseamnă jumătate de an, presupun. Matematica mea, sper să nu mă mintă. Uh, matching data. Matching data No correlation, deci asta n-am voie să verific așa. Futu-ți pula mea, vreau să iau codul ăsta să-l verific. Slaba. Ok. Dracu știe că nu văd. Așa, femeie ești, femeie, dă-te-n pula mea. Merejejeos, Obriștian, Pizda Alexandra Toșca, Alexandra Toșca. Bă, pare ok. Po deci singurul lucru care pot să mă fraieresc acum pentru că mi să fac asta mereu. Deci a trebuit să fac fix asta. Mă duc la regional map, să caut Obriștian. Să văd dacă merge noosie acolo și după aia să fac fix asta și ploșc. <clears throat> Mie lene sa chestia asta, ok? Deci acum am să-i las. Please help me. The fuck? Ce pula mea? name male Daryl Learn promised me and my sister good work in our store. Adica sus pula, am inteles. Uh, I do not trust him, I am afraid he will make my person and force me to work and bro, he is in the line today, please do something. Trebuie să-l futem pe Dani Lundum. Passion true, duration of stay, 14 days. Păi tu nu ești Dani Lundum, dar ține minte pe domnul... Futus, pula mea! Stai, transit. Nu e work. Are nevoie de, de la de work neapărat? Hmm. Trebuie... Entering for work always the... Mm, practic ăsta e transit, n-are nevoie să lucreze. Hai să-l lăsăm, să vedem. Ups, stai că nici măcar nu l-am verificat, să-mi bag pula. O lăsăm direct, păi na... Ba, e, uite, din prima l-am găsit! <laughs> Dar la la Bagiu e polițistul. I know nothing. futu s Dumnezeu tău. Păi marș acasă, dă te mi pula mea. Țineți minte, trebuie să-l futem pe Dani. Trebuie să-l futem pe Dani, orice ar fi. Alu. Dani! Trebuie să-i dăm din ai, nu? Please do something. Ok, trebuie să-l futem pe Dani să nu intre. Pă bune. Pă bune! Tu cine ești, mă? I ID card here. Să băgăm ea și pula în tine. Arstoșca. 6, no correlation, seamănă, e curvă, 1.75, ok, este expirată, expirată la viză, cred că ești, no correlation, matching data, pula mea, pa, po, și, pe, pe, e bună, mă, e bună, Ui, era să-i pun pe ăsta. Femeie, du-te și fute unde vrei tu, hai. Te rog, spune că nu-mi dai ticket. Ești bun, e bun. Tu ești Dani? A, el afară, să băgmeș pula în el. Old friend, hello, I'm back again! This time everything set, pre friend! Olino, bagadino, băgmeș pula măta. You are missing an end. Oh man, you funny guy! Bă, să-mi bag pula în tine, Legion. I-aș da detain, dar nu știu cum. Uite, ăsta, ăsta e gay, nici nu... L-a lăsat să treacă doar pentru că e prost. Oh, nu run very strict border here. This is good, dude. Da. <laughs> Are cum să vină unul să ne chestii false, să-l dau afară la măsa și după aia merge acasă. Și uh, aici gen, bravo, domnule. Ăsta ești tu? Ăsta ești, mă? Ești Dani? Ivan, ai plan to work. Plan to work, full year. Ok. Duration 1. Futu-ți pula mea, one man year. Care e logica? Explică-te. I make mistake. It will be a few weeks. Băga mi pula măta. Păi tu-ți ba joc de mine, mă, băiatule, bă. Cum pula mea să te... Efectiv, se fute singur. Cum poți să spui că Asta o lună, asta un an. În același timp. Asta ești Dani? Ești Dani? E Dari. What the fuck? Deci te pe Dari Lundum. Opa. Ia, uite-l pe băiatul. Marș acasă. Fără niciun motiv. Scuze că am băiat microfon. L-am făcut pe Dari Lundum. <clears throat> Da, mă, știu că era ok nenea ăla, dar l-am făcut pentru că mi-a instantia aia să-l fut pe Dari Lundum. I will visit friends, duration of stay, couple of weeks, 14 de couple of weeks, ești gras, ești bărbat, ești urât, uh, ești visit, entry by, merge căcatul ăsta cu căcatul ăsta, îmi bag pula în tine cât am ustat țara asta, deci că i-am urât un șder sub nas. Ah, ce dracu trebuie să mai verific la ăștia? În afară de țară, mă piși pe are țară! O una din 10.000 au fost, deci una din 10.000 de dălea m-a fraierit cu țara și am prins-o. Ba, pula, nici nu se merită să verific de data. Deci dacă rămân falit sau ceva. Merge tot, bă, mi-aș pune. Verde. Doamne, dăm doamne să nu fie grăsan în puțin cu bomba. Ala fac bar nu, turban, nu, nu, e bun, e bun. A, fac! Să ce timpul. <laughs> Bună ziua, doamna curva, Aveți cea pentru... Ah, ok. Am nevoie de fucking... An, e vizit. Two weeks, e bună, e bună. <clears throat> Ești bună, futus pula mea. Codulețul. Uh, astea. Astea. Astea au legătură una cu alta, din așa. Nu. Gabriel Șohololololololololova. Ești femeie, fă? Ești femeie, ce pula mea. Hai marci. M-a fraierit cumva, dar nu știu cum. Acoriu. eu. Tichet. Șpa! Mă fute. Nu. A fost tot ok azi, ești nebun. N-am găsit niciunul, ești nebun la cap. Ăla care l-am luat să treacă transit. Duration of stay, couple days. Ăla care am lăsat să... Bă, e codul fals de la început să-mi bag pula în tine. L-am văzut de la 5.000 de miliarde de metri. Iată, bă! Dau ăștia cu bomba. Cu Lencea. Bă, mi ești pula în tine, că am și o nevoie de bani! Am și o nevoie de bani. Să-mi hrănesc familia și vine unul și gen... Porcolencia. Po! Eu măcar am încercat să trag în el. Space. Ok, Space e singurul care l-am cumpărat, apropo. Hit. Uh, easy mode. Crash. Ce easy mode? putu spula mea. Bă, bă, e pe bine cu easy mode. N-am selectat eu. Eu vreau hard mega mode. <clears throat> Super hard mega mode. <clears throat> Cum să nu? Așa, vine unul la mine și mă fute? ce e aici? Eu sunt eu care am intrat? Ăsta eu? Așa e. Uh, așa. To facilities more through inspector search scanner system has been installed in your boot. Ok, acum pot să-i sistemez. Colencian extremists are suspect in yesterday. Search all Colencians before a... Deci toți Colencianii trebuie să-i verific la bulou să n-aibă bomba sub pișalău, adică să n-aibă bomba la chiloți, înțelegi? Pe aia trebuie să-i verific. Ok, bună ziua doamnă, ai bomba la chiloți? Colencia, băgă-mi Pula în mână ta. Păi și cum îi verific? Nu înțeleg. Cum, cum le dau... Uh... Ce? Bă! Bă! Unde se aia? A few months. Păi și cum? More to inspect a search scanner system is being installed in your boot. A search system scanner? că mi-aș pula că știu unde e. Unde mă? Uite, ești nebun la cap. Ok. Codul e ok. E bună tanti asta, nu? Dar unde e sistemul ăla de scala banare? Stai puțin, poate să fac chestia asta, știi că mă... Uh, search... Search all collections before... Cum search? Nu înțeleg. Îmi ba pula în tine dacă mă pricep. Cum îl fut în cur? Cum îl scanez? Cum îl violez? Cum îl... Ba pula în tine, mă. Îmi pula. De nu. Cum? Bine, bine. O las să treacă, da? Nu să-mi spună că dă cu bomba? Dăm ticket, hai. Na! Na, bă, că mi-aș spus! All Corinthians must be searched. Cum? Cum? Nu mă de știu. Spune că nu ești din Colencia. Te rog eu. Work pass. Work six mounts. Work Republia. Frate, Entry permis, I don't... Ce pula mea, m-aș mă acasă, sărane! Păi bă, mă e pe mine că nu știam! Păi bă, te duci la măta și spui că nu știi, da? Hai! Te la el că tu pe eu, bărbosul pulii. Sună că nu ești din Colencia. A, ah, fiu. Uh, transit, 14 uh, zile... Să-mi ba pula că tu ești bărbat. Fac poză la pula? What is this question? Search. Și eu cum puteam să-i fac asta? Ți-am făcut poza la pulul lău? Oh, chiar are pulă. Chiar are pulă! Interesant. Hm. Păi, uh, te cheamă Alexandra Singel, ești uh, violată pe data aceasta. Păi îmi pare bine să vă cunosc, doamnă, îmi pare rău că v-am uh, reținut, cred că deja dați cu bomba, dar nu e nicio problemă. Nu e nicio părere de rău, că deja nu știu cum, nu știu cum să vă violez, nu știu cum să vă scanez dacă sunteți colencian. Uite, asta e colenciană? Nu mi-aș pula în tine. A, e stoșchiana. Ok, no correlation. Cum pula no correlation? pula mea și atunci ce e bună la? Deci dacă ăsta nu merge cu ăsta. Și dacă nici ăsta nu merge... Nu. Dacă nici ăsta nu merge cu ăsta, atunci ce mai există? Ai, matching dat acum. Futus pizda mătii. Da. No. Nu știu dacă e încă o chestie asta. Hai, parcă îmi dă ticket acum. Parcă o văd. Ce-am zis? Invalid gender. Hai, dă-te în pizda, mătii, cu invalid. Frate, nu poți să mă fraierești cu... In... Nu poți să arăți ca o femeie... Cum poți să... Cum? Noi am citit. Transit, ok. Entry permit. Ești femeie. Ești femeie, te recunoaște, așa. Transit. Ce? Tu couple days, no, fuck, am crezut că am prins-o. Asta e colengia. Colengia! Păi că mi-aș pula în măta. Și cum o violez? Explicați-mi voi cum să o violez. Nu știu cum. Colensian extending are suspecting yesterday Bom, We search all Colensians before approving their entries. Search. Search. Să mă probabil știu ce e. Search. Search. Search. Cum search? A, așa mă? Ok. Ah, era în cartea pizdi, mătii. Nu aș pula. Ai, ai văzut că am încercat atunci și nu știam unde e scrisă. Hai să mai verificăm bulălău ăsta. Are bomba! Cum adică? Cum adică? Are bombă pe picior să-mi bag pula. Și o trimit înapoi acasă. Deci nu o dețin pasta pentru că are bombă pe picior, dar o trimit înapoi acasă. Logic. Polencia. Mi-aș pula în măta. Just visiting, couple of state, to mount. băgă mea aș Tu... E, ești fată sau băiat? Explică-mi. Dacă... asta e fată! Și ieși din Colencia, băgă mea aș pula în ea. Da. Du-te și... Pute-te. Hai mă. Da mă, hai, vino să te violez la buric. Trebuie să-ți fac poze la buric ca să am ce arăta la prieten, păi cum? Dacă ai bomba la bulan, te-ai prins ca tantia avea, lipită de picioruș. Picioroi, în pula mea. Asta. What the fuck? Chiar e fată și da e grasă. Are cur. Putem da la bala asta. uh, <clears throat> ești vendor. Ok, ok, ok, totul e ok. O pici pe are țară, așa că trebuie și timpul pula mea. Asta dă cu bomba sigur, dar cred că... Haide, aici poate băga bomba în cur. Ace poze frumoase fac eu, așa-i fac poze de la de studio, nu-i fac de alea cu raze X. <clears throat> Cred că eu poate trebuie bomba în cur. Ok, purpose of trip, work și duration of stay. Stay 6 mounts. Ok, să-l verificăm de tot ce se poate să vedem dacă dăm la bulău din prima. Și dacă nu găsim nimic aici. Ok. A, deci ăsta cu ăsta. Ok. Uh, shady Shafadi. Shady Shafadi, Shady Shafadi. Uh, totul pare ok. Hai să verificăm dacă are bomba pe el. Pau! <laughs> E been selectiv for a random search. Pentru că îmi place fața ta și vreau să am poze porno cu bărbați din ăștia mustăcioși la mine în birou. Păi cum să nu? Ia să vedem un are bomba, băiatul. Bomba. Uite Bă, dar toți aveți bomba pe piciorul. Hai, hai că nu știu număr. Piciorul stâng? Piciorul stâng e. Da, tot trebuie să bomba piciorul stâng, dați-vă în pula mele. Mă, așa cază, te împiză. Nu știu, de ce aș mai da ăstea? De ce aș mai da ăstea înapoi? Și de ăștia cum nu pot să dau detain. Oh, fuck. Știi cum puteam să iau bani în plus? Cred că merge să dau no weapons or contraband pe el, pe arma aia și după aia îmi dă detain, nu? Hai să încercăm asta dacă mai găsim Colencian, Colencian, Colencian. Ești Colencian, bun. Stai puțin, hai să ne rugăm că ăsta să aibă bombă pe el. Nene, ai bombă la tine, te rog, spune că ai. Ca să nu mai trebuie să verificăm. Hai să verificăm și este dacă toți suntem pe aici. Poate... Te rog, spune că ai bomba la tine. Fuck! Că ăsta nu mai are bomba. Asta nu mai are bomba. helker Healthcare. Nu i-aș pula în tine, trebuia să ai și tu bombă. Mă gândesc dacă, vreau să văd dacă mergea chestia aia, vreau bani în plus pe ei, știi? Cred că merge. Practic primești bani în plus dacă dai detay, nu? Poate, habar n-am. Vreau să văd dacă mergea chestia aia, bă, mi-aș pula în tine. Uh, import. Entry permit, I will move here. Immigrate forever, pula mea. Ok. Tante asta știe ce vrea să dea dracii. Yo, te, te la ea, bă, s-a expirat. Bă, meaș, Cred că să mă fraierească pe ultima sută de metri, ai dracu, astăzi, ăștia, șparanghilenienii ăștia ce bă, ce, bă, bă, eu pe plus, ai înțeles? Easy mode, ce pula mea? Easy mode, ce înseamnă easy mode? Eu n-am apă... Știu că era undeva cu easy mode, dar n-am păsat pe el. Saving salary, 20, rent, food, heat. Ei să nu mor de foame. De aia n-am luat niciun minus azi, chiar dacă am fost ea cu bombă. Ba, o dată. Unul a fost. Da, am stat o bombă în țară. Fuck. Așa. A diplomat will arrive today with high-level automatic searches of collections are no longer authorized. A fill the formal complaint, diplomats are required only dip diplomanți au nevoie de ori de un pașaport și un diplomatic authorization to enter. Refer to the rubric to uh, pula mea. Ok, m-am prins. Deci dacă diplomați, pupăm pula și vedem ce e cu el. Ok, să rămână domnule. Arătați ca o femeie. A, ești o femeie! Și tu ești diplomat chiar. Ești o femeie diplomat. Ești An Anita. Sau Anita. Nu știam că ai ajuns și în jocuri. Anita Pacilea. <clears throat> Pula mea cu asta. Futu spiz, da, mult. Ce? Eu vreau să verific data și mi-alege mi alege lău Ok. De unde pula mea să știu eu? Ok. De unde pula mea să știu că e adevărat? Bă, tu ar trebui să fii femeie, logic. Nu, coleg. Păi îți dau drumul și vedem dacă îmi dă pe minus banii și dacă nu pe minus banii, bag pula în toți diplomații. A? Bun. Hai, da, domnul diplomatul. A, tu n-ar lăsa diplomat nici să-mi bag pula în tine. Deci nici dacă îmi bag pula în el. Just visit, on duration of stay, to mounts, ok, tu par super mega fals. Ești fep. Să mă apără de semeni. Ia uite-te, acu' e poza tanti. The years has been cruel. Fingerprints. A, stai că nu știu cum să... Mi-a scris unul în comentariu cum să folosesc fingerprint-urile. Să sperăm că n-am uitat. Ok. Valent... Give this paper to applicant. Applicant event scan. Ok, deci e bună la fingerprint-ul chestia asta. Vreau să verific numele înainte, în fine. Hai să că e expirat. Ok. Sperăm că nu ne fute. Sperăm că nu ne fute. Că părea cam grasă și nu vreau să BDSM-ul pe Acilișa, că știți voi cum să spune că primim uh, copyright-e de-alea. Iar tu băgă mi-aș pula în măta. Să-mi bag pula în tine. Deci să În primul rând că... Vreau să văd că toate sunt expirate mai întâi. Uite bă, ăsta e băiat cu minte, în fine. Uh... <laughs> Asta niciodată n-are ce trebuie. Hey, no! Guys sold me ticket, says it's good. You check again, maybe. Fac mea așa. Bă, dar omul ăsta nu se lasă, mă. Nu se lasă. Do not come back again. Haha! -ha! You nice guy, but I have business in our store, can I get right peppers and come to you. <laughs> Dar nu se lasă, mă, definiția nelăsării, mă. Și că e sus pe cruce. N-a lăsat-o fără cuie. <laughs> Um, passing through. Direction of stay. It will be couple days. Trans... Bă, bă, bă, bă, bă, bă. Transit true. Facing true. Păi bă, facing true e ca transitul că nu știu. Ok, e. Ești male pe măta, să-mi ba pula. Ai pula? Eu a mail as the document says. pe mine aș pula de nu-ți verific toate țâțele. <laughs> toate țâțele, toate trei. Stai, poza la buric. Hai să verificăm și astea dacă toți ne pacirea. Bă, tu ai pizda, ai pulă, ce... Detain, motherfucker. Păi ori pizda, ori pulă, păi alegere-te... dă ce n-ai. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ce glumă. Ho, ho, ho, ho. Bă, pula vine și mascatul fără ochii! ce asta? Mi-a stat un prezervativ și a plecat. Bă, pula... Cormandrex. Ce? Cor Țineți minte numele ăsta. Cormandrex. Înseamnă să-l las sau să nu-l las? Cormandrex. Mamă, ce urât e. Asta ești că e regele Chinei, să-mi apă cât de urât e. I plan to work, duration of stay, 6 months. Import. Se cheamă Roman Volo Bolo Bolo. Ok. Totul e valabil, mai puțin prezervativul ăla. Par ok, mă. Mie și lene să-l mai verific, bă, ăsta are prea multe căcaturi. Vin de cu working pass care au 3 căcaturi de verificat, dar în pula mea. Păi să te verifice măta. Să pleci de deci verific pe... Deci, nu știu, Corman Drex, îl păstrez acolo. Ai vizit some friends, 90 de zile, 90 de zile înseamnă 3 luni, pentru că știm să numărăm, din păcate. Uh, Taiwan, pizda si bă, tu mă e la coade. Visit, pula mele. Ia te la ea cât de expirată e. I was busy. I was busy. Bă, bă, că mi pula, mă. Tu ce să ești la daragiu, la bagiu, al pacagiu. Bă, bă, băiatule, bă, păi bă, tu te duci la mătă cu alea, da? La fato. Sau ce erai, că nici măcar nu te-am verificat la puță. N-am apucat. Să rămânea... Ești tu să-mi pula. Only visit. Cât, mă? Ia zi. Two weeks, ne? Eh? Two weeks înseamnă 14 zile. <gasps> Coadele sunt spargificate. Te-a prins? It's what mistake? Dă cu minte. Oh, bă, cum ești pula în mai și mintea, eh? e? Te bagă la bulă. Păi îți bagă, ia-și un pula. la... <laughs> Ho, ho, stai să vezi după aia ce falsificat e. Ți-ai fi dorit să nu fi venit. Bă, da, uite câtă coadă am și eu nu am putut niciodată să mă apuc cum arată asta. E ăsta. E zic. Și ce... Ar trebui să-l las sau să nu las? Hai să dacă găsim ceva prost. Hai dacă găsim ceva prost la el. Și n-ar trebui să-l las. Matching data. Dacă găsim ceva prost la el și n-ar trebui să-l las. Nu, nu găsesc nimic prost la el. În afară că e prost el de fel, ce față are. Ha. Ah. Interesant. Bă, da, vedeți că mi-am amintit de nume, bă, că eu nu sunt prost așa cum par. De, nu-l trec pe ăsta. Fără niciun motiv nu l-am trecut, pentru că avem... Abar n-am, nu l-am trecut. Adică, gen, dacă... Știu că am violat-o pe măta și așa, dar asta e. Deci, n-am avut... Uh... Tab, key to toggle, tab. Avem tab acum, nu? Ok, tab. Tab și space. Top level Colencian exposes stoșcan Spy. Ah, uite-te! A, deci prezervativul dat ăla era stoșcan Spy? Băi, am filmat deja vreo 30 de minute. Ne vedem data viitoare cu un alt episod, să sperăm că e episodul 5. Bă, spuneți-mi că eu nu știu să număr. Chiar am o problemă cu număratul la episoade. Să sperăm că nenea ăla cu ochișorul care mi-a dat prezervativul și cu alea, bine, nu, cred că nu era un prezervativ, dar voi presupune că arăta exact ca unul. Uh, a trebuit să-l dau pe la far, nu? Pentru că practic era total curat și ar trebui să-l las. Și de ce mi-ar fi lăsat un bilet cu numele lui dacă oricum era ok în acte? Deci am gândit așa logic. Și 1 decembrie în ziarul ăsta, deci ziua României! În data viitoare, alpaca, regele comediei, out și nu mă flete pentru că sunt foarte moderat. Aha!